сертификатче, получете Зелено сертификатче, получете Боцни се с експерименталната течност И да остани в тази вечност Може ли аз да те прасна и никой да не носи отговорност, а? Вземи сертификата! Вземи сертификата! Явна демонстрация на откровена дискриминация Ако си тъпак, вземи бе Ако си овца, действай бе Зелено сертификатче, получете Зелено сертификатче, получете Гейтс има пръст Ако си тъп, вземи бе Ако си овца, дете бе Зелено сертификат, че получете Права и свободи, забрави Зелено сертификат, че вземи Вземи Насаждане на страх и лъжи Напомнящи на хитровите пропаганди Ако си тъп, вземи дискриминация Намаляне на хората на земята, това е плана Ако си тъпак, вземи бе Ако си овца, действуй бе Зелена сертификат ще получете За няколко години избитите животни забрави ли? Ето сертификат